What, what are you doing? Killing monsters. Эстет. a агрессор Есть что сказать напоследок? Возможно, это тебя потрясет. Ваш покорный слуга. Делай, что положено. Я забочусь о простых людях. Бежать некуда. Меньше слов, больше дела. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Хм, любопытный случай. 所有的，我是。 Терпеть не могу порталы. Терпение не мой конек. много страдал. Что, Тхойна, слишком быстро? порядок в этом бардаке. Сопротивление бесполезно. Смерть ожидает нас всех. раз ты просишь, пар энле. Мы знаем все тайны времени и пространства. Смерть идет за тобой. Стукачам пощады нет. тебя сегодня плохой день. назад в Риге! Ой, ой-ой-ой. Сделаю все, что смогу. Надо друг другу помогать. Мой народ много страдал. Вперед, Врихет!